окей бутаме още вика ми, бутаме яката ман И както знаеш, Аполо няма таван Слагам капан, да ги сложа после в тиганата ман Наказвам ги с катана или паля ги като трабан Да, палеки като трабант okay. На всяко малко бъди му минавам през главата като бъги Толкова пъти съм го правил, повярвай ми да ми че Гади, гади, гади с коментарите си му барате само царе в царевградските мъди Не съм крокодила Дънди, нито Ал Бънди, нито първи Искам да стана в тъпия ви топ, да мърли, а вокала ми да пърли а така, така, така, така Ако продължавате ще ви направим на мусака В бусата ще ви натоварим както кучета и циганите са в каруцата защо и ви пуцам да Просто ни трябва мишена За да може винаги емоцията ни да бъде завишена Правиме песни за бедни и за богати, когато са верни Не на каузи модерни, а на реал shit там неизменни Разчитайте винаги, винаги, щото нищото спира ни, спира ни Усещайте винаги, винаги в траковете допамина ми Правиме песни за бедни и за богати, когато са верни Не на каузи модерни, а на реал shit измени Разчитайте винаги, винаги, щото нищото спира ни, спира ни Усещайте винаги, винаги в траковете допамина ми Понякога бавни са, хора не винаги равни са Като в навалица бърза за своята надница Без замисъл живеят като по таблица А други са на гърба им пиявица И вдигат на здравица над сланина и баница и държа да им кажа, те не важат Нито на делата ми са, нито стажа Го приказват Колкото да не мълчат и колкото да се покажат Колкото да не мълчат и колкото като посетат да се докажат Колкото Затова ги потървам, вкарвам ги във всеки втори трак ги докарвам До ниво на паника, в което са видели е Чупакабра Имам дарба често казват, че съм бил като торбаланка Кангистор даман, събирам глави за зор заман И мелниците си ги боря сам И ми кака ниже някакви миши номера на бивши Нямаш грижи Пращам седем режи, нинджи след теб нещата ги движим Просто защото имам посока, имам идея, имам насока Още мога да бъда потопа и да залея твоята барлога Правиме песни за бедни и за богати, когато са верни модерни, а на реал шит, а неизменни Разчитайте винаги, винаги, щото нищото спирани, спирани Усещайте винаги, винаги в траковете допамина ми Правиме песни за бедни и за богати, когато са верни Не на каузи модерни, а на реал шит, а неизменни Разчитайте винаги, винаги, щото нищото спирани, спирани Усещайте винаги, винаги в траковете допамина ми Nacho, Nacho, Nacho, Nacho, Nacho, Nacho.